السلام علیکم دوستوں کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو ہم لوگوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یوٹیوب شارٹس کی اب ارننگ انشاءاللہ فیب دو ہزار تیئیس سے شروع ہو جائے گی یوٹیوب کی طرف سے آپ سب لوگوں کو میل آ گیا ہوگا مجھے بھی میل آ گیا آپ سب کو میل آ گیا آپ لوگوں نے میل پڑھا جن لوگوں نے میل نہیں پڑھا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے اور اس میل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب میل کے اوپر آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فیب 2023 سے یوٹیوب شارٹس کے اوپر ایڈز آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب ایڈز جب آتی ہیں اس سے پہلے آپ سے یہ ایگریمنٹ سائن کروائیں گے یعنی کہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جس کو آپ نے اس کو تین آپشنز ہوں گے تھری کیٹیگریز ہوں گی ارننگ کی اور آپ نے تینوں کیٹیگریز کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کی جو کیٹیگری ہے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے جس طرح ہم نے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے یوٹیوب چینل کے حوالے سے اسی طرح اس کے حوالے سے ہمیں ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اس نوٹیفیکیشن کو ہمیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد یکم فیب دو ہزار تیئیس سے ہماری جو یوٹیوب جتنے بھی شارٹس ویڈیوز ہم بناتے ہیں ایک منٹ سے کم پندرہ سیکنڈ سے زیادہ اور ایک منٹ سے کم جتنی ہم ویڈیوز بنائیں گے اس کے اوپر ہمیں ارننگ آئے گی اب اس ارننگ میں جو ہے کچھ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ چودہ جولائی دو ہزار تیئیس سے پہلے پہلے آپ نے ان کی جو پارٹنر پروگرام کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اگر آپ پارٹنر پروگرام کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کی جو مونیٹائزیشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور آپ کی جو چینل کے اوپر جو ایڈز کی ارننگ آتی ہے وہ بند ہو جائے گی تو اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے ان کی جو پارٹنر پروگرام کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو آپ نے ہر حال میں ایکسیپٹ کر لینا ہے آپ جی کب آئیں گی ابھی جی آئیں گی یہ نیکسٹ انشاءاللہ یہ جو ویک ہمارا آ رہا ہے جنوری کا پندرہ جنوری سے پہلے پہلے تک ان کی وہ نوٹیفیکیشن ہمیں وہ بھیج دیں گے اور اس نوٹیفیکیشن کو ہم نے پڑھ کے اور ان کی کنڈیشنز کو ٹک کر کے ایکسیپٹ کر کے دوبارہ ہم نے ان کو سینڈ کر دینا ہے اب جب بھی نوٹیفیکیشن آئے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے اور جب بھی انشاءاللہ اللہ جس طریقے سے جو بھی ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی کوئی بھی نیو اپ ڈیٹس آتی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ پرابلم فوراً ہم ٹھیک کر لیں گے اب آپ لوگوں نے ہمیشہ جو بھی یوٹیوب کی طرف سے آپ کو میل آتا ہے اس میل کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا کریں جیسے کہ یہ میل آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے انہوں نے ٹوٹل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو دو ٹوک بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے یہی بولا کہ اب یوٹیوب شارٹس کی جس دوسرے کنٹریز میں ارننگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی ارننگ شروع ہو جائے گی اب جب یہ ارننگ شروع ہوتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ویڈیوز کی بھی ارننگ ہوگی تو ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اب اسی کے اوپر کام کرنا ہے اب یوٹیوب شارٹس ویڈیوز کیسے بناتے ہیں یہ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ یوٹیوب شارٹس کی ویڈیو بنائیں گے اور کون کون سی چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے ٹوٹل ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کا بہت ہی آسان پروسیجر ہوتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ آپ کو بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی اور آپ کا بھائی بھی حاضر ہے اور اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بناؤں گا لوگوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر کم سے کم چار سے پانچ شارٹ ویڈیوز بنانی ہیں اچھی طریقے سے بنانی ہیں اور میکسیمم دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کو اپلوڈ کرنے میں اور ویڈیوز بنانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ اس کو ان ویڈیوز کو بنائیں گے ان کو اچھے طریقے سے کور کریں گے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا ایکسپیرینس ملے گا اور آپ کی ارننگ میں اضافہ ہوگا اگر آپ پانچ ویڈیوز ایک دن کی بنائیں اور مہینے کی آپ کی بن جاتی ہے یہ جی ڈیڑھ سو ویڈیوز اب ان ڈیڑھ سو ویڈیوز کے اوپر جو ویوز آئیں گے اس ویوز کے اوپر آپ کو ارننگ ہوگی آپ کتنی ارننگ ہوگی وہ جب آپ کی فسٹ سیلری آئے گی تب آپ کو پتہ لگ جائے گا عام روٹین کے اندر اگر آپ کے پاس ایک ملین ویوز آئے ہوئے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کم تقریباً دو سے تین سو ڈالر آپ کو ارننگ ہو جاتی ہے یہ بات کی بات ہے ابھی سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور فیب کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ یکم فیب دو ہزار تیئیس سے اس کے اوپر ارننگ پراپرلی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ نے اس کے اوپر پراپر ورک کر کے آپ نے کرنا ہے پارٹنر پروگرام کی نیو اپڈیٹ اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں بجائے اس کے کہ دیر ہو جائے چودہ جولائی دو ہزار تیئیس لاسٹ ڈیٹ ہے اس لاسٹ ڈیٹ کا آپ انتظار نہ کریں جیسے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آئے آپ نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اب نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوگا یہ جب انشاءاللہ آئے گی تو آپ کو میں بتا دوں یہ کل دو سے تین بجے کے درمیان یہ میل آیا تھا تو اس وقت میں جو میں نے پڑھا اس کو سمجھا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے آپ کو آنسر دوں گا اور اسی کے ساتھ جو زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اور جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے اس سے کیا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا پیار کتنا ہے وہ ہمیں پتہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کتنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ریگولر بیسس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کام کریں تاکہ آپ کا چینل پراپر گرو ہو سکے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات